Wyt ti rhwng 16 a 24 oed mae eisiau rhoi hwb i dy yrfa? Yr ateb yw Twf Swyddi Cymru. Ar ôl graddio, doedd Josie ddim yn siŵr pa yrfa yw dewis. Newidiodd hynny pan ymgeisiodd am gyfle Twf Swyddi Cymru mewn clinig ffisiotherapi a syrthiodd mewn cariad ar swydd. Mae Josie bellach yn rheolwr yn yr un clinig ac yn astudio i ddod yn ffisiotherapi ddi hunan. I ddod o hyd i arfer arfarw tîn i chari, chwilio am Twf Swyddi Cymru.